Fala galera, na moral, tudo bem? Aqui tudo bem também. Meu nome é Márcio Saboia e esse é meu novo canal do YouTube, onde eu vou estar tratando coisas como empreendedorismo, negócios, viagens. Não, não viagens, porque <laughs> eu não vou falar nada de viagem, mais empreendedorismo mesmo. Então, tá querendo abrir um negócio? Tá querendo melhorar o seu negócio? Tem um sonho, não sabe como tirar do papel? Aqui é o seu lugar. Vamos junto? Eu moro nessa cidade dos sonhos aqui, que é Dubai. Eu acredito que praticamente tudo aqui pode ser realizado. Eu vejo muitas oportunidades, sendo se você tem vontade, se você tem garra, você vai conseguir alcançar. Eu vim aqui, eu parei aqui em Dubai há 12 anos, completando agora em junho eh, de, de 2020, 12 anos, e vim para trabalhar na, numa companhia aérea, que Claro, todo mundo conhece a Emirates. Fiquei trabalhando nela mais ou menos por uns seis anos. Em 2014 eu enxerguei a oportunidade de abrir um negócio. Eu queria comer açaí em tudo que é lugar, mas não achava. Então, falei, pá, ah, uma puta oportunidade. É... Aqui no, nos Emirados não, não tem nada desse tipo, é calor praticamente um ano inteiro, então por que não? Por que eu não ser o primeiro? E eu sempre tive aquela vontade de empreender, queria, queria, não sabia como fazer, mas decidi estudar, estudar, estudar muito, juntar dinheiro e juntei com a minha esposa, a gente foi salvando, salvando, salvando e resolvemos dar o passo de empreender. Que é um negócio que é muito, muito, muito complicado de fazer. Você tá no... Bom, eu tava na Emirates, que é uma companhia gigante, estável, onde você tem o seu salário garantido, você viaja para o mundo inteiro, tá tudo bonito e de repente você vai trocar aquele certo pelo duvidoso. Nunca tinha empreendido antes, não sabia como ia é ser, não sabia lei, não sabia nada, não era meu país, mas aquela vontade, sabe, de, de empreender, de chegar no outro lado, chegar, fazer uma coisa que você não, nunca tinha feito. Eu sempre tive essa vontade de fazer algo diferente, algo meu, onde eu ia ter o controle. E hoje em dia eu dou graças a Deus que eu, eu tive essa <laughs> coragem de fazer. Hoje em dia eu olho para trás e falo, pô, graças a Deus, mesmo passando pela crise que a gente está passando hoje. Estamos passando aí, você sabe que é essa pandemia doida, mexeu com o mundo inteiro, mas, mas tudo bem, tá, tá dando super certo, graças a Deus, e é disso que eu quero falar com vocês nesse canal. Vamos aprender a precificar, vamos aprender como você enxerga um concorrente, como você lidar com isso, como o concorrente pode, na verdade, te ajudar a crescer. São essas coisas que eu quero tratar com pessoas que, às vezes, não ficam tentando ficar perfeito para abrir um negócio. Não existe perfeição, não existe o teu primeiro menu vai ser feio, o teu primeiro plano de negócio não vai fazer sentido, e você só vai saber mesmo quando você entrar nessa vida que é empreender. Não tem outra coisa, não tem outra coisa. Então é por isso que eu quero que você, você esteja aqui comigo, colaborando, comentando, curta aí, siga aí e vamos fazer disso um canal super legal. No meu próximo episódio eu vou falar da minha história, como eu vim parar aqui em Dubai, como como me deu a ideia de vir morar pra cá, como me surgiu realmente de fato o momento que deu estalo, como, como eu fui pensar, ah, açaí, e como eu fiz a primeira loja, como eu fiz os meus cálculos de como montar cozinha, de como criar o um menu, de uniforme, tudo que é relacionado à abertura do negócio e você não tem a mínima ideia de fazer. É, você não tem a mínima <laughs> ideia, você tem que chegar do zero e começar a desenvolver. É isso que eu quero falar com vocês. Então, não se esqueça, se inscreva aí e a gente se vê na próxima semana.